पेर गे हो गे रा पच गाय

प्रकट हो गए नाम पट गए प्याला जल गई होर का तेरे पहला